ここなら大丈夫かなお母さんは遠いところに行っちゃったんだうんいつ戻ってくるの いつか戻ってくるからそれまで待ってるんだようん分かったでもお兄ちゃんさっきから何を埋めてるのゴミだよゴミだヨナはあっちの風の当たらないところに行っておいで。 ちゃんとあったかくするんだよ僕がしっかりしなきゃ僕がしっかりしなきゃヨナを守ってやらなきゃダメなんだ野党からは反発の声が上がっており法案成立までの道のりは険しそうです さて次のニュースはレギオン法で増大した予算の削減をめぐる話です国内ではすでに撲滅されたはずのレギオン討伐のための予算が組まれている問題について防衛省は特例予算の削減についての回答を今国会に提出することを発表しましたただ回答内容は事実上の開示拒否とみられ明日からの特別国会会期中に議論が決着するかどうかは不透明な状態です それでは次はお天気のニュース気象予報士の斉藤さんはい今日も寒いですね乾いた強い風によって上空に巻き上げられた潮でお洗濯物が汚れてしまったお家も多いのではないでしょうか雨と一緒になると洗濯も大変暖かい家があればいいんだけどあんまり深く埋められなかったよごめん ごめんねあヨナ大丈夫ヨナ寒くない区役所のシェルターに戻ろう食べ物は少ないけどあそこなら暖かいから 新宿区渋谷区中野区世田谷区において現在レベル2の警戒令が発令されています当該地区の住民の皆様は不要の外出を控えるようになんだろうレギオンはもういないの